Привет всем, с вами снова я, Алена, и сегодня я снимаю видео с Викой и Дианой. А, сегодня мы будем делать вызов принят. Меня попросили сделать вызов э, шариками, наполненными водой. И сегодня вот э, я сделаю три вызова. Да, вот. А, мы будем сначала как бы Э, и хлопать э, руками, сжимая их потом в зубах. И третий, третий вызов вот так пальцем. Давайте, я первая? Давай, вторая. А, итак, я буду первая, Вика вторая, Диана третья. Сначала руками. побольше. За 10 секунд. Надо Давайте лопнуть. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Я на десяти лопнула. Все, лопнула. сворачивается. Фух, девочки, вы пом помолились? О. Давайте сейчас я учусь. Я буду считать. <laughs> Так. Ага, холодно еще. Раз, два, три, четыре. Вероника, вторая и третья. Давай. За 10 секунд. <laughs> Самый большой. Пять. Шесть. Господи, меня что ж... Давай, давай. Давай я. Давай ты. Так, стойте, я тебе. Давай, считаешь. Раз. четырех, все. Я на двух, а она на четырех. Теперь наш оператор Виктория. Надо когти иметь, чтобы так сделать. Давай. Раз, два, три, четыре. Тоже на четырех. Фу. Теперь третий вызов. Давайте, значит, третий вызов будет... Э, это у нас осталось еще несколько шариков. И оператор, ну, возьмите. Да! <laughs> Все, оператор. А, третий вызов будет заключаться в том, вот так мы берем их. А, и должны лопнуть. Да, подожди, за 10 секунд. Ну, потом, после меня. Хорошо, хорошо. Короче, давай, считай. Раз. И пальцами. Два, три, четыре. я. Считаешь? Да. Раз, два, три. Итак, сейчас мы шарик сделаем оператору. Давайте. Давай. Теперь наш, нас опик, давай. На десять. Раз, два, три, четыре. <laughs> Все, я, я, я занимаю первое место. Все, вызов при... Всем, Всем пока. пока. С вами была Алена, Диана, Вика. И до новых встреч. Мы постараемся снимать э, видео все втроем чаще. Да? Да. Да? Да, особенно летом. Ну ладно, всем пока. Пока. и в Твиттере. Не забывайте подписываться.